pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando Las Vegas Loucas. Confira o vídeo até o final, contribuam com o Pix da Dove, que está na descrição, comentem e fiquem à vontade. É isso aí, bora pro vídeo! Show! Que show nada! Uma pesada na cara. É, tá bom. Nas costas? Como assim? Esse Vega tá muito dançante. Me abei de lutar. Fica aí. porrada. Mil, o cara tá jogando bem aqui. Ah! Vou morrer! Caralho, o maluco é brabo. Round two Fight. Meu, complicado eu tenho que com muita Fica lá. Pulou, tomou lariate. Ah! Como assim? What the hell? Saiu do meu golpe? Tchau, nada! Vai me deixar tonto! Não? Né? Ai, meu Deus! Toma, Veshift na sua cara! Sim, nada. Tá. Olha. Difícil. O cara jogou bem. Continuar aqui, amigo. Round, one. Fight. Veio tu Vega. O Vega não tá mais vagabundo não, tá? É trabalhador. Veio outro. Eita. Puxa vida. não. Desde eu tô vega. Devo longe. Chavira. Round two Fight. Ah, cara. Vem aqui. Yau nada. Bonito. Agora toma o meu pilão! pra cima! Você me deixou todo, agora toma você também. Final round. Fight. Vai sozinho. Dando Barcelona. Chega, né? Vai ficar dançando assim? Eita, enganou! Agora toma! Oria! Funda! Vem aqui! Pra não deixar fugir, tem que ir pra cima, gente. Senão... Fica aí. Agora o que você vai fazer sem suas garras? Toma! Morte! win. Ufa, eu ia perder de novo do Vega. <laughs> ai, ai. Os caras estão jogando bem. Pontinha aqui que eu tô precisando. Vamos, amigo. Isso. Round 1. Fight! Toma! Ah! te agarrou, né? Para com isso! Toma! Só mais um golpe. Manda carrinho, não! Vem aqui. Vilão! Round two. Fight. Eita! Essas garras. Ficar dando Barcelona toda hora, é? Ah, mas eu te pego. Para com isso! Manda cai não! Cara, fica aí! Ah, não dá seu vestido. Para com isso! Para, fica quieto! Só eu preciso chegar. Mil. Quando eu chegar, você tá ferrado. Agora você morre. Quer ver que ele vai soltar o especial dele? Tá esperto aqui. Ah, ah amigo, era certo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas, comentem e também colaborem com o Pixaí da Dove, que está na descrição. E é isso aí. Tchau.